Karimidi, eto nga pala ang natapos ko o naluto kong saluyot. Ah, alokbati nga pala. <laughs> ito. Ngayon mapapanood po, ito po ang ipapakita ko sa inyo kung paano ito niluluto. Kumusta kabayan? Ngayong gabi po ay magluluto po tayo ng hapunan dito sa aming ating kusina. Pero itong kusina na to ay communal o common kitchen. Kaya meron siyang mga alituntunin o kitchen rolls. So, siyempre, halos lahat na nakalagay dyan ay maging malinis at huwag maging pabaya. At higit sa lahat, be considerate uh, through garbage and the bin, not in the sink. So, wag sa mga lababo itapon yung basura. So, yun yung mga alituntunin. At higit sa lahat, ikonsidera natin, no? o dagdag doon, ay eh, natin yung susunod na gamit, uh, gagamit ng kusina. Dahil yung gumagamit po ng kusina ay hindi lang po kami. Iba-iba pong lahi ang gumagamit, mga kasama namin. So, ano yung lulutuin natin? Ito yung lulutuin natin. Alok bati with sardinas. Sardinas galing pa sa Pilipinas. Ito yung kanyang ricados. Sibuyas, ginayat na sibuyas, liganong pino, at ano to? Alam niyo kung ano yan? Yan po ay bawang na ginayat din. At ginayat din at chili o sili. Yung mga Bicolano dyan, gustong gusto yan. Umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Ayan. Magpainit lang po ng mantika sa pan. So nga pala, itong gas na ginagamit namin ay nagambag-ambag kami. Pero itong mga kitchen dito, uh, I mean, uh, mga kitchen equipment tulad ng kalan, provide po ng company. So wala po kaming gastos maliban sa minti ng gas. So malagyan na po natin ng konting mantika para atin pong uh, lutuin o gisahin ang ating bawang, maricados, sibuyas, mainit na siya. Ayan, pwede natin lutuin na. Dito, kailangan kong bilisan. Kasi gabi na. Hindi po kailangan na matagal. Kaya laging mabilisan pagluluto. Pwede na 5 minutes, maximum 10 minutes, dapat tapos na magluto. Ayan. Papulahin lang natin ng konti yan. Ayan. Okay. So, pulahin lang natin ng konti. Lalakasan ng apoy. Sa atin, kasi wala tayong misa sa bahay, wala namang ginagawa. O hindi ka nagmamadali, pwede mong patagalin. Pero ako gusto ko mabilis. Mabilis matapos. Para makapagpahinga. Kasi pagod galing sa trabaho. Sibuyas. Ito pong aking pagluluto ay hindi po lutong mayaman. Ito po ay lutong mahirap lang. Kung ano yung available, yun ang uulamin. Yun ang lulutuin para maulam. Okay? Chili. Ang chili, sinasama ko na rin sa pagisa. Sama-sama na yan. Mga, minsan tinatawag siyang sa amin sa Bisaya o sa Mindanao, tinatawag sinampangkong. Yung lutong sinampangkong. <laughs> Pero po ito ay maayos po. Okay? So, Kunin lang yan. Yung sardinas. Buksan na natin yung sardinas. Sama natin sa pag-isa. Nagandahan sa mga sardinas ngayon. Ano na rin, no? Pin. Hindi na kagaya dati. Kailangan pa ng kutsilyo. Pwede ka pa masugat pag hindi ka marunong magbukas. Ito nga ang alukbati. Akin ang hinugasan. At uh, pinutol-putol kasi malalaki yung kanyang dahon. Alam niyo po ba itong alokbate napakahusay po? Napakahusay po sa ating katawan. Nakapagdudulot po ng uh, sustansya. Hindi lamang sustansya, maging sa pag uh, minsan ginagamit sa sa medicinal o gamot nagtutulong uh, din na mag-control o ma- maiwasan ma ng kanser at uh, nakapag boost din ang ating ah, immune system. Pinapalakas ng ating immune system. Bagamat lahat ng gulay ay napakaganda po. Nagpapalakas ng ating immune system. So, kaya po dapat tayo kumain ng gulay. So, medyo luto na po yung sibuyas. Okay na to. Pwede na to natin lagyan ng sardinas. Bisa din, no? May bisa rin dyan. Ako, hindi ko siya ganong niluluto. Nilalagyan ko siya ng pag ako nagluluto nito, lalagyan ko ng uh, itong sili. Ah, ano, eh, tuyo. Ayan, may sili nandun na. Tuyo. At aking tinutubigan din po. Ito po ay tinatawag na ginisa na may kunting sabaw. Ayan. Sabaw-sabaw ng konti. What's nga pala sa mga bulanon. Higop-higop sabaw. Ayan. Gusto lagi ng mga bulanon may sabaw. Kaya ito, ginisang ano yung dapat to pero parang sinabaw na na lupati. Para at least kahit paano may pang sahog dun sa ano o, o ano i, i ano sa kanin mo habang kumakain may sabaw Okay? So, okay. Wala po akong takip ng kawali. Kaya kung ginagawa ko, ito lang. Kaya lahat dito, ang hindi pwede, magiging pwede. Kami ng buhay sa abroad. Diskarte lang. Kasi pagka bumili ka naman ng gamit, pwede namang bumili ng gamit. Pero pag bumili kasi hindi mo alam, bukas ang araw, lilipat ka na naman. So, ganun po ang buhay dito. Maliban lang kung talaga residente ka na. Wala, gusto mo na talaga manatili dito. So yung gamit namin, puro pang samantala. Yung ibang, ito nga kawali, minana pa namin sa mga umalis din. So, iinan lang yung talagang gamit namin. Ako nga, gamit ko, isang ano lang, tagtaran. <laughs> isang tagtaran lang, tsaka itong isang ano, sandok. The rest, ito sa kasama ko na yan. Ito, sa ibang lahi na naiwan dito. So ina-absorb lang namin. Uh, kaya yan, kami lang gumagamit. So okay na po yata. Kuhain natin. Medyo mainit pero kaya kaya Yan, eto na siya oh. Oh, kumukulo-kulo. Yan, sarap na na. Kahit ito lang, pwede na ulam na to eh. Sa Cebu o sa Visayas, nilalagyan ito ng udong. Dagdagan ng sabaw, magiging udong na yan. <laughs> Sardinas na may udong. O, minsan lulutuin din natin pag makahanap din ng udong. So, ganyan. Ito na yun. Dadagdagan lang ng tubig. So, ito. Kaso ito, ginisang alukbati. Napakahusay po ng alukbati sa totoo lang. Pero maraming tao ayaw kumain ito, madulas kasi. Kaya ayaw nila. So, tulagyan ito ng bitchin. Tsaka asin ng konti. Ayan. Pwede na siya. Lagay natin ito. Saka natin timplahan ng asin. Sabi ko nga sa inyo, 3 minutes to 2 minutes tapos. At uh, pinakamatagal, 10 minutes kung gusto mo pang patagalin. Kasi kalok ba hindi mo kailan lutuin na matagal? Tama lang. Yan. Yeah. Yan siya. Hmm. Po. Yan. Timplahan na lang natin ng asin. Kunting asin. Kunting bitchin. Mga isang kutsara. Isang kutsarang asin, isang kutsarang uh, ah, na, ano, hindi pala isang kutsara, isang kutsarita na bitchin. O kunti lang, depende sa inyo. So kami dito sa abroad, kung ano yung available na lulutuin, yun lang ang pwede. So, yun ang hapunan. Ito ang hapunan namin. Very simple. Napakadali kong lutuin. Kahit na bata, kaya lutuin yun. So, takpan lang ng konti. Yan, takpan ng konti. Yan. Medyo, ayan, pwede na siya na tayong kumain. Wala, pwede na to. Okay. So, siya nga pala, lagi akong mag-upload na ngayon ng mga video about sa pagluluto. Lutong mahirap. No? Simpleng luto, pero masustansya. Mura. Hindi tayo gagastos na malaki. Kaso lang, simple, i-convert mo yung value ng mga binibili natin, kahit gulay-gulay lang yan, eh kukumpara sa atin, mahal na siyempre. Sardinas, magka-sardinas dito, uh, ah, 2 to 3 real. So magkano na yan? Times mo sa 13 o 14. So more or less 40 no? o 35 pesos. So <laughs> yun yung alaga ng isang sardinas. So mahal na rin pero siyempre huwag mo i-convert sa piso kasi mahal talaga. So 3 real, maliit na halaga lang dito. Okay, tapos na po. So abangan niyo po sa susunod na mga video.